Casi páginas de un libro o revés. Tic-tac, tic-tac, las agullas dando vueltas tu reloj animal. Cara tiante, cara atrás, caminos oscuros en final. Fuyan los ventos, ardan los bosques, y tal. Eu sou um Leído de peise abrí las comas, se fuese a ver. Es que sentía a alguien, quise fugir tan longe, lloré, hasta sentirme fuerte. Eu sou Eu sou Poderíamos convertirnos en arte misa y hallar a lua. Price hacer que somos equilibristas Saltar descalzos no sofá Eu sou fuga serei Eu sou me serei E fiquei fechado numa porta sem chave a fumar. de peixe e abrindo essas comas se fosse a ver. Eu sou um serei. Poderíamos convertirnos en Artemisa, viajar a Luana Enterprise, hacer que somos equilibristas, saltar descalzos no sofá. Uh, uh, uh, Eu sou city.